What's up, guys? I'm Justin. I'm Josh. Jose Pablo. I'm Stan. And I'm Ken. Ito, isang batay ko lang gusto sabihin. Hi, mga kablandina. <laughs> Yes, mga ka-justers, it's another day in a life, pero 2.25pm na po. <laughs> Ngayon ay Saturday, November 27, at NJJ is the third anniversary concert of SB19. So, we're gonna just, we're gonna just, vlog lang natin yung mga, ano, reacts. Bilang ang dami na po nating mga viewers na 18, 18 magingay yung ticket ko ay 2 days kasi 2 day yung concert. So, tonight and bukas. Pero, see you mga 18 sa concert. Wow, feeling. If I was you, if I was, if I was you. What can you say about my hair? You like it or you don't like it? Watch it. Okay, may nagpapanik dahil may rimbo, may rimbo, may rimbo. Asaan? Asaan? Ha? Kita? Hindi. <laughs> may kulay nga, kulay nga. Ayun, oo oh, nga. Wala, ano, nababasa naman. Kita niyo mga ka-drusters. Wala na. Hindi masyadong kita. You're my honey pop, sugar pop, pumpy umpy pumpkin. You're my sweetie pie. You're my cupcake, um, scrumps, um, scrumps, um, scrumps, yarm. The apple of my eye. Alam. Oo. Uh-uh. Tatain na ako. Siya eh. Mama! Mga ka-justice, hindi namin na-i-vlog na pinagluto ko ni Jangjang ng pancake. Wow. Hanggang ngayon naman nagluluto ka. Okay, pakita natin. Ang ina po ang pinaka-expert niyang lutuin. Tignan niyo naman. Pakita mo yung una mong niluto. Fail. Pero itong pangalawa niya ay success. Ang dilim. Okay, ready na po ang light stick version 979. Char version na unang-unang version. At eto na mga ka-justers, pero may work pa rin si ate girl. R-Zone, ang ganda. Mamaya ako na ipoproject sa TV. Kahit na wala akong pera, kahit na wala akong pera. So, ay, parang puti ko pala sa buho ko. Ah! So, ayun feeling ko talaga kung hindi pandemic eh, napanood-nood ko na sila. Parang hmm. dati pa lang, 2019, joke lang. Noong 2019 pa lang ay Panood mo na. napanood ko na. Minsan yan talaga yung buhay. Ganyan talaga ang buhay. Hey! Ano yung buhay na? Go, go, go. I'm a bit too affected friend Kung for one to punch you. That say the two mama was inside the one again. Habang nilay namin yung kasi magpo-photoshoot mo. <laughs> Model house. Bilang pagpaalam sa aming gold na buho, eh pag Siargao. Hello nga, ang ganda. Gemini. Pagsishake pa ako ng kilikili ng paligid. Narinig ka. <laughs> Kasi kanina naka-sleeveless ako. Kaya pala ang tagal mo dun ah. Ganto, kaganda si Pim niya. Sipim. Natatakpan naman yung mukha mo. Dito. Mm. So, yun yung mga adjusters justers Uh, ah, order sana kami ng pagkain. Kaya ang daming pagkain. Tapos, na-birthdayan si mama with pabaon. So, yummers kain tayo. 30 minutes before the... 30 minutes? Ilang minutes na lang ba? 5 p.m. Mga 30. Yummers, kain tayo. Kanya-kanya. Ah, alam ko naman na di ako. Ilang minutes na lang po. One minute to go. I'm ready. Lalamig ako. SB19. Ah, uh oh. Nine. Tingin. Nakarecord. Ooh, ooh, ooh, wow. Such very munchkin to you. Alam nyo, nung back in the zone, sobrang konti nung commercial. Siguro may mga tatlong commercial lang sila na paulit-ulit. Ngayon, parang more than 10 na yung endorsement nila. Gcash, Dunkin, MG, Pepsi, TM, Acer, Acer VTV. Grabe. Ang galing. Look at you, pick pick a a peekaboo, peekabobo. I'ma beat you even if I didn't learn kung fu. One, two punch. Oh, you lucky cause you never didn't have to say that too. Rising high, Start na! for Impact po ang ano, opener. As usual. Oh my God! Lo, naririnig ko yung mga sumisigaw! Magsa-start na! Huwag ka sa camera. Ay, nakakita na ah! Huwag kang magulo. Oh my God! This is Siren. So, bilang bawal po i-record, i-record lang na, na lang namin yung reaction namin sa opening. <laughs> oh my God! Sa 30 seconds. Happy anniversary, SB19! Ayan, pakita mo yung stick mo! May light stick siya na walang light. <laughs> Shit, naririnig ko yung sigawan. <laughs> ¡Ah! Yes. Sobra. Oo, alam mo, dinadaan sa joke natin. No? Ah. Yeah, hindi ko akala na makapag-perform tayo ngayon. Emotional! Isipin nyo, 3 years na tayo ngayon. Kaya naman, happy anniversary 18! Happy anniversary! Yes, dami nangyari, di ba? Ang aking ko, 18. Nakakilabot yung pagpapakilala. Tapos nangyari pa to. Doon ako naiyak talaga. Ang playing tila luha. ako. No! Nang pabuli pa kita. Ah. Pwede ang English to please. Hindi na kayo! Kung aking pinapangako, hindi hindi suko, kahit ako'y mabrito, then make me. Kami sopas. Yes, na yun. Hindi na wala na namin, hindi na na. Lasong yung umiyak si Ken sa mapa. Eh, lasong din, Marigay. Ito, lasong na to. Baka selemte. Let's go! Sabi nila, di ko raw kaya Lama pa pala, wala raw pag-asa Mukhang bibig na lang at puro pagkasaya Pero salamat sa lahat ng naniwala Naniwala nung wala lahat ng pangamba Nasimula nung wala nung makasama ka Kung kayo sa aking pag-ibasa Salamat sa Lagi-lagi na kitang namimiss lang Naglalakbay ko patungo sa aking pangarap Lagi ko kayong tanaw sa paglipad Uwi na sobra Mahal, mahal, mahal na iba Ah! Oh, sorry. Oh, oh, oh, oh, oh. Hoy, kilas ko to. Ay, God, push, push, push. Alam, ba't akong dibirinyo dyan eh? Ba't daw ako hindi nagsalita? Ano yung pinaw? I-check yung pa nito? Yan? Ang tagal ha, ng mga message ha, kasi hindi ako kasali. Eh. See you tomorrow! one is done. See you tomorrow. Wait lang, mamaya. One, two, three. Rolling. Sabi mo rolling. Rolling. <laughs> rolling. Game. So, yung mga ka-jasters, tapos na po ang concert na SB19. Supposedly, magkukulay kami ng buhok. Kaya lang, yung mga tulos namin nawawala. <laughs> So, bukas na lang. Hindi pa rin po nagkatuloy-tuloy ang ating. Hindi pa tapos. Sa sigil. E. Ano ito order? Na ano? <laughs> Yung ano, bro. Ganito. Old rose na dress na ganyan, na malaki. This is, meron din ito sa Shopee. Dami sa Shopee. nga, sa Shopee meron yan. international to matagal. Ha? Okay, let's pray. <laughs> Mga kajasas, hello. So, katatapos lang po ng hmm? katatapos lang po ng concert ng SB19. Congratulations, happy anniversary bukas. See you, ki- sa day 2. Magiinuman mo na lang kami. Bukas na lang kami magkukulayan. Maria Clara. Sangria. So, yes, that's that's it for tonight. Ang ganda ng concert. Ang dami kong iyak. Parang feel na feel ko na yung kasikatan nila. Iba yung, mas excited ako nung back in the zone, pero mas natuwa ako nito. Mas emotional. That's all, bye. Pikachu, pikaboom, pikabobo. Alam naman nila pag nagpipicturan. Nobat na. Bye!